түркештің халқын жеңген салыққан жоқ ар қазыға бүгін бой қарғып мініп қалмақтың басын алған шауып қа какпар көтерілді ағайын бауыржан көтерді нұрш шабандозға тиіп жатыр ағайын тай біртай салым ағайын төменгі мәреге шымыр ақсақалдың баласы болыс көкеміздің атыменен баруын өмірбай атаның немересі төрежан бауырымыздың баласы ернар шабандоз тастады қадірменді ағайын көкпар көтеріліп келе жатыр нұрходжаев сағындық көкеміздің пышықторы есімді атыменен көкпарды қошқар палуан көкеміздің баласы нұр мұндыз басып келе жатыр ағайын той той мәреге туралы мәреге туралы мәреге туралы пұшықтары нұрходжаев болмайды болмайды болды ма болды болды болды болды болды Нұрхожаев сағындық көкеміздің пұшықтері есімді атыменен жоғарғы мереке ақырын бір тайға қошқар палуан көкеміздің баласы нұршыбынды тастады ағайын болды болды баруын бере беріңдер ерболат деді ғой иә ә болды болды кешір төменгі мәреге шымырақ сақалдың баласы болыс көкеміздің атыменен төменгі мәреге нөмір один ерболат жамандас тастады ағайын төменгі мәреге қазіргі кереметтей салымға тұлпарлардың егесі айтулы атбегі шымыр ақсақалдың баласы болыс көкеміздің менен Баруан нөмір адейін ерболат шабандоз тастады жоғарғы мәреге нұрходжаев сағындық көкеміздің пұшықтөрі есімді менен бір салымға қошқар палуан көкеміздің баласы нұр шабандоз тастады қадірменді ағайын рахмет мұны ду қол ниеттер қабыл мұраттар асыл болсын дендеріңізге саулық бастарыңызға амандық тілейміз алла қаласа келесі тойда жолыққанша аман сау болайық ержанжан ниет қабыл болсын құдай қаласа